bwe kityo nate era neyongeddeyo ku nsonga ya mwana mulenzi oba musajja mukulu amanyikiddwa nga muhozi kaine rugaba ennaku e, zino ayina e, project emanyikiddwa nga mk project era nga eno gye bayita mk movement amuhozi kaine rugaba uh, ah, ekituufu yesinkaganyekokko ne kitaawe era nga mu bubaka bwe yagenze mu maaso naaba nga asiimira ddala kitaawe wabula engeri gyamusiimyemu si yengeri y'okuba nti asiima taata wabula yamusiimye ng'omukulembeze w'eggwanga lino uganda muhozi yagenze mu maaso naaba nga ate era apostinga ku ku mukutu gwe n'agamba nti i thank president kaguta museven uh, for meeting members of the central committee of the mk movement yesterday n'agamba nti we discussed for most of the afternoon about patriotism panafricanism socioeconomic transformation strategy security and democracy ensonga eno omukulu ono mk oba gwetumanyi nga mwana mulenzi mohosikaine rugaba e, essaawa zino ya first son owa mr president yoweri kaguta museveni bagenze maaso ne bakola ttabameruko ono olw'ekigendererwa ki ah, babaddeko n'omukulu abamu ah, gwe mumanyi ah, balamu nga ye mumulaba mu nsonga za midiya era nga bingi nnyo nnyini ddala bye bagenda maaso n'okuba nga ate bapulaninga ku nsonga y'omwaka 2 26 pulojekiti eno yateebwawo okwongera nate era okukasa abannayuganda n'okubaggumiza nti ekituufu kiri nti 226 oba n'emyaka egijja mu maaso ensonga egenda kubanga ateera enywera mu yoweri kaguta museveni ate ng'agikwasiza ddala omutabani we amanyikiddwa nga muhozikaine rugaba atujugeko emabega mwana muwala oba Ah, mukyala mukulu amanyikiddwa nga minisita ah, nabbanja yagenda maaso n'akakasa ensi n'agamba nti pulaani zaabwe si zaakubanga zigenda kukola myaka eh, kumi myaka abiri wabula bapulaaninga mu myaka kikumi mu maaso kitegeeza nti bo ne byonaba bavuddewo oba nga bavudde mulamu bwensi eno balina okuleka strategy balina okuleka foundation okosako n'okuleka kye twandiise movement projects zaabwe nga zitambula eza nrm nabwekityo tetujja kgenda nnyo nnyo mu nsonga za byabufuzi wabula ate era katuyinde tulabe ekinaava mu mk ah, jjukira nti tutebwamu ssente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna ah, mu ngeri eya habo ate ngaebintu ebibeera nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 0 7 5 26 02 bbiri ne musanvu zero musanvu taano abiri mukaaga zero bbiri ana mu bbiri ne musanvu basangibwa ku access building ku lubaga batuukawo oba nga obakubirako funa obujjanjabi nate era awamu ne banaffe aba je events nga bano bakwata emikolo video coverage music video cinematography live streaming bintu bingi ebyekuusa ku vidio wamu n'okuba ebifaananyi ate ebiri ku mutindo gw'ensi yonna bakubire ku simu ya mtn 077 58 50658 MTN 077 5850 ne airtel 070 8108054 airtel 070 8108054 Ah, wabula ate ye mwana mulenzi amanyikiddwa nga byebyekol ah, bidandisali okuviira ddala mu gagamel eh, yakiguddeko bwe yagenze mu maaso nateera n'aba nga asisinkana challenge mbibuuza abantu bye bamubuuziza oluvannyuma lw'okuba nga mazze okuggulawo kyetwandiise ng'edduuka erikuba oba eriprintinga engoye okussaako n'ebintu ebirala abebekul yabadde aggulawo ekitundu kino ennaku nnya eziyise emabega ng'era ngaekitundu bakiyita cleba sonwea ugt shirt printing e, kino nga kiri wali ku nasarod era nga mwana mulenzi bebekul yagenze mu maaso naaba nga aggulawo edduuka lino erimu ku lyabannaffe aba DTF era nga bano nabo bakugu mu kuprintinga ebintu bino ah, wabula bebekuli agenze maaso n'apositinga ku mukutu gwe nga akubiriza bannayuganda okussaako n'abawagezi be abagagamel okugenda maaso n'okwettanira okugula ebintu bino oba okugula prints zino n'okossaako n'okutwala ebaprintinge ebintu byabwe ku dduuka lino abebekul bwe yapositinza ebintu bino oluvannyuma lw'okubanga ebintu ebisinga byabadde birimu nsonga za silent majority oba nsonga za gagamel okwessaako ebimu ebyabadde mu nsonga za okwessaako n'ebimu ebyabadde mu nsonga za nrm oba gavumenti eriko wabula ng'ate n'ebisinga byabaddemu eggwanga uganda abantu bagenze maaso ne bamubuuza ebibuuzo ebya mulese nga kituufu talina ngeri gyabyanukulamu oluvannyuma lw'ensonga zino yagambye nti uh, hope if i want to print a t-shirt for bobby wine tebagenda kunseera taata alfa yakyogedde ngaasaaga nayera ngaamukubye challenge nti singa aba yagadde okuprintingayo ekintu kyonna kyonna kyonna nga kiriko bobi wine tebaamugoba oba tebaamuseere ensonga eh, bwetyo ah, bwe yabadde ah, omulala yagambye nti era ebyo byosobola eh, bannayuganda ebiseera ebisinga bo babeerayo nga ah, tebabako na saidi gye bagwa oba oliawo obutasimulagambye nti good luck hope you are not printing mk project c and museveni ee ono yagaagamba nti i would like to order 1 fdc eh, bamugambye nti katusuubire tebirimu byabufuzi nti oprintingira bainalemu bokka oli waba yagadde okugenda okufuna eya fdc oba nga yagala agenda okufuna eya bobi wine tajja kugobebwa oba kunyigirizibwa abwekityo ah, bebekulu yalemereddwa okuba ng'ayanukula ebibuuzo bino okusaako n'okugenda mu maaso n'abyewalama wabula ate abantu abasinga bagenze maaso ne baapreciatinga ekintu kino era ne baba nga bajja kuyimirira wamu naye okwongera ateera ate ye mwana muwala amanyikiddwa nga patricia owa asityalosi essaawa eh, e, zino ali mu kunyumirwa bulamu eh, oluvannyuma e, lw'okuba nga ate era waliwo eyamuyozaayozeza okuva mu bulwadde bwe yalimu emabegako eh, olwamutwala e, ne ku kitanda bannaye kate kate era mukama yazza bibi okuba nga ate era atereera ah, patricia essaawa zino ali bweru eggwanga era ebifaananyi ebyo nga woobiraba agenda mu maaso n'okwenjoyinga life n'okunyumirwa obulamu era nga mbu waliwo omugagga eyagenze mu maaso naba ng'ate era amuteekamu ka trip ako oba okwongera nateera okumukulisa ekitanda kyaliko ekyobulwadde e, congratulations era genda maaso n'okuba ng'onyumirwa asaidi ah, eyo obe ng'ate era okikwasaganya magezi